passear por Beja. Ela continua com a língua de fora que ela pensava que ia dar uma fotografia. <laughs> Não! É um vídeo! Vamos, vamos ao norte, este ao Porto e Aveiro em princípio, eh, o itinerário ainda não está muito bem não está muito bem estudado, mas eventualmente uh, vamos falar melhor essa parte e vamos mostrar os sítios todos bonitos aí para vocês poderem passear e vamos ver se os hotéis também colaboram connosco para ver se nos pagam coisas boas, para a gente dizer que eles são bons ou maus, não é? E pronto, e é isso. mas este daqui é cruzado, este daqui é, é ladra-me sempre que eu passo lá, pé da porta. melhores sítios. Estamos na Foz, um dos melhores sítios para vocês virem visitar. eu passadiço que foi feito há pouco tempo Esta zona é toda espetacular.